Largo, ¿En no está este es largo. ¿Puedes la vuelta para aquí, Ana, por favor? Claro. Pues está bonita. Puedes lucir un blusa verde, ahora criatura borracha, de quien por Este es el peinado de C! presenta para Heaven Studio. Un abrazo. Lo siguiente modelo directamente Bordi e planeta Jupiter. Hij kan natuurlijk ook bij je Ti Die mastan tu kleur ora kalke ola Ma labang. Masha bonita. Quando mira con l'omma prendi la mira, quando usci mis al estilo di Vilma di Flintstone. Oh, più bonita, drei ron, drei ron, drei ron. Una bellezza di penado. Michael Jackson com moonwalk. Oh, que bonito para a que dá. Um aplauso para ele. No siguiente modelo diretamente for de Roy, de Santos. Essa aqui está nosso modelo do presidente Vainadi de, de Heaven Hair Studio. Que beleza, mira, partida em sua frente, ai! É partida ex herói de santo. Dale vuelta más aquí, banda. Colomba para o público. Esta bonita, um color magistral. É color de coffee com leite verde, mais coffee para já tem leite. Que bonita, Maqueda. Um aplauso! Ahora, para nosotros es un gran placer y nos por vai presentar ahora el cómico número uno en su barrio, Augusto. Augusto un cómico De Hollywood Air Fashion. señor Augusto? Bom, ¿Cómo Bom, bom. El público, me bom nada não, não roupa e lá. Hein? Né? Tu mostrar Augusto! Ah, Vamos lá. Bom, ô Dari. Ô Dari. Oi, boa tarde! Oi, Aí você deve dar, olha. from the milk aliwa kaida a alto senta limpia atrás tampouco você é meu porco tá talvez ainda você ainda amo ainda amo da passei que a ando amo A assim que eu Awo, é cachono, Bosako rende, rende, manese a minha que decidi cometer tirumbista, wakriba, mi prima ou mi família, não. yatnan. Tabisa me dá o abusador, eu só me dá buscar família. Passou, dame. Você vira cachorro aí? Cachorro dá mama, dá sobrina, dá... Dá... Dá... Dá... Dá... Dá... Dá... Dá... Dá... Da condón, tengo un edad por ahora, es como un cachón, un dausa condón, tampoco. Oh, oh, la, la mi somos tampoco. O sea, esa historia de cachón, ja, tampoco. Un día, papá, yo estaba cantando con su cachón hasta que entré la mi hermano de capo un palo. Y di, y di, que amo, que día voy a caber capé palo. Ahora, mañana. Astela pasamos de un luna largo, dia da bunda, que dia vou de gabi cabelo, manhã Um gai cachorro vira rompe, que cachorro e visão. Bunda mira, e sungo de todo dia, que dia vou de gabi cabe vale, vos a quem se. Sei da, papo Deus. manhã que bundravo. Que dia você cabe cabe vale, bom também ser manhã, bom também ser manhã, o Deus que. Sou manhã de nível. É, papai, Deus é passo, esse negócio é manicê. Papai, Deus diga, que dia você cabe cabe vale. Eu digo, manhã o Deus que, falo de pagarab talo. Papai, Deus diga, tchau. Babé se redu. Опаса Василеновите стап моди папя. Анделете нороньонгу ту бесте, беби се бесте на дикон ето стап качо ди папя. Ora de oro noi e questa la landa verso un coie di caccio pensa buon chi da bu ultimo palabra andormi bin ben bota papia cava buono da papia vas Aweke mendi yada sol di mobeke debi sa sudushi misti mabu nababia. Ela vira vaga que achou um digo, né, bem mas não via sustento que coi louco aqui, coi chingo, chaga chaga aqui, problema. Só outra piada senha. Ela começa a se sucor, tem outra vez, não puxa um você, com puxa isso, papai Deus, o cachorro se disparado e fariba. Olha, ela vem de somba de bota a estrafam todos. Riva Jeva da Silma. E da última palavra. Cachobira, o que puxa, diga puxa. Ora como amo. Me da trapamo, andou me da trapa bocaca. Foi esse dia, ele dado dia já, que ora com puxa, caga, da como um buraco, tá feio, muito Adiós, que gacho. Bota stop, bonota papia, desde waki, bota papia más. Cada un bego, porque bicho, un coso, porque así redo, porque stop que ahora redo. Que hora que porque vai papia, lobo cansando, lobo lo assim. a porque ando para el disparate, como así, dentro, ¿ves? Tiene aquí. Después ya ve que ahora voy a tener relación con o cachorro que pega. O pega, vamos, é dolor, vamos o aqui embaixo dele. O cachorro quer pegar até a o ame, me a machinava ele para discriminação, mas aí não ia discriminar outro. Se eu tenho placa, eu tenho coloca bem aqui, eu o que tem. Tá Ao o discriminar, coitas, não tem conta disso não. Comida turene que boa eu só vou sacar amanhã da pro suegro. Queres ah. encomendar é esse é negócio? E ontem eu dava amanhã. Agora eu vou dar dormida e cair de 600 a cargar o bolso daqui. Tá A verdade é uma chama é chão bonita mesmo. Todo dia me dá comida, me chama comida, que eu mando buraco me dá. Ainda comida me dá o bom me diabul bom, se você cu mine, até bate mocea e desgraciat. Tá, Dar eu tu sucară. Então, na pedir família não para vir para cota, e não corpo para trecho muito sucado. Então, lá me salvo. É parte uma fina de um muito corpo, um rende seu corpo, caminhando de uma peixe, caminhando de liso, é parte de janjá dado nenhuma energia para e não for a mais seca, é muito trabalho de dar-me tá a gosto aqui. A decidir que vai pôr em missão tá disponível para nós, tá? Dreche sunco, não que comindá-me em sua cara. Agora, mais dreche sua cara, é muito que quedou bonita. É muito que quedou... Mășăunit! Unta duelmite auego mintin sando. Lo che si ta mi cuore mi cuminde da uami cu care sando. Aduh, aduh tak misangka. Ana bana ọrụ n'ọpapịa ọrụ n'ọpapịa site gị ene na ndọbisa tata mita papia vulgaridade, mita papia palavra má, palavra mal, nota outro foi vulgaridade. Mané, mané, olha me bisa, palavra malu olha me bisa lá, isso cobração, nós também show de den cas de cultura, nós também show de gas de costura. Esse não é mal gasto de costura. É coisa gasto de costura. Ando bulgarita, ora vou fazer palavra não, não que emenda palavra mal, mané. Mané, um palavra maluco, não tá vista bulgarita. Eu vou vista, mané, é palavra conho. Conho é palavra malu. agora ah, você aqui é do conho? Conho. Ele que conha do lavou e conha, vou explicar ele que não conha. Aunque conha, não tinha conha, mas anda pinta conha. Agora vou poner mais conha, conha, do conha, agora esse conha não virou conha. Mas é, mas é, vão É conha não, quando a dirigir é país e conha. Não está se que conha, não quer do bom, bicho um Nasa bati mo ko, bebe, kita tubo ko Mirekin, bota trama juru kong koyo, oh. bota pa'y kasin niyo. Bolas na nadalbo kibrang turbo. Anto si amo mila koyo, nanda man, eh koyo na na blow ko sini, bimba kibrang ko. Ako mila punta kime, takit Кој ова се да ќе реко, ами ти го ќе да го манде ми кој, лакаво бебе бати ми ки брами кој. No, a tora me vira coño, ta vira con un coño, mo quando un coño va. Cosa ti inviami da pappia, no mi da vira coño, no? Quando ora papà pappia, ovvi oh, di coño, bota bira coiando vida, sinti comida virando coio. você a saída de fica logo mais e coi coio. Augusto? Dangi, dangi jogo para decidir esse tópico e coi aqui. Ela vira até outro coi coi. Lord, sangue. Estaba a gusto de apresentar. Danke dir, Elaba. Agora os com é show. É hora a chega, Jonan. É hora que a minha Hollywood Air Fashion, depois de tanto preparação, com no ring, Barbuqueta vai buscar um estilo forte Itália, para apresentar a você vai apresentar nosso modelo que está Elsie, que vai apresentar um peinado de Norim Barbuquer. eu nome é homem, se llenando com água aqui. Mas eu me dou bem emocionar. Mas agora é hora de que Elsie também apresentar o é peinado que Norim Barbuquer está preparado para nós. Um aplauso para Elsie! No, que está corriendo No álbum? último moda. No, no, Elsie. No, no, no, no, no, no Elsie, te no, a No, no, que no No, no, no, no, no, no no? no No. No no, no, No no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Porco! Puta que eu voy a ver porco? Ah, pues voy a ver porco. ¿Estás loco, mata? Compa, no. Ah, mata que lo voy a matar. Ay, ay, ay. Agua, ¿qué para que ven? ¿Qué para que ven? ¿Qué para que ven? No, no, no, no, no. No, no, no, no. Ey, tú eres la voz de ahí. Ay, no, quitarlo. Ay, ay, no, carajo. Guarda, ey. Não foi quiesto, não foi quiesto. Guarda, guarda. Tienda, te voy a mostrar. para dançar. Mostrar basta. É bastante querer mostrar um popô no show, mostrar meta aqui pra... É. Ajuda. Chorando, chorando, dispensa-me de me desculpa, pelo nada. Passou não que chorando, eh, é eh, show, basta. Mamãe, quero botar essa ali fundo. Assim pra cá, bambu. Mano, brabo, tio kurami ti. Ei, aonde? Como tá nerviosa assim, Glenn? Niki, botar ela quarto não se sente que coisa tranquilo, mas nem coco nada não passa. A worry como tá de motran corre pidi. Tu se você não me estimava, pero o acme, tinha asmiti, com o qual me descendo algo malo. mas Passou me ter namorado minha melhor amiga sua casa. Pero já, a coisa que passa. Já, o tudo bem aqui, você não precisava não. Tá com nós ter relação, não? Mas secreto possível, mamãe. Glenn, você não vai, não tá para instigar contra a Lynch, não? Pero mi ya con lo cual haciendo con aquí, que también es tóxico, ¿sabes? Me comprendeu? Bueno, ya. Su forma de inocente y muy fiel para y caipe. Lin chiquita mal nuevo, ¿sabes? a guata tipo grande. Si vos qué, vos te Pero es mucho más difícil para un buen hombre cambiar un mal mujer que un buen hombre cambiar un mal hombre. Ey, mal mujer queda mal mujer. También vos pensás que mañana Quem pode me Kempo bisa migulo kual ko bata siene no to onje malamanya na. pode me bisa Glen? Como não tá querendo de mim? Glenn, nunca mais se algo para me ofender, bu. Vá, vá, vá. Tem que deixar. Dia como goi linti sumar que dena, não? Babi me sabe controle nela qual pode oh, me sabe me awore. Amo não gosta vai trás de influência de amigo não. Diz para não, yama não qual para não que tem. Então, é responsabilidade que não tenho casta cainal. Diz para não seguir para dia, bolsa divertir. Como é? Mostrar que não também estamos. É ainda bem difícil para um bom momento também, uma lama, quando acorda. Bom, já, é muito bom para influenciar para sua amiga também, tá? Correto. Ei, se você está sendo seguro com o Lynch, não está capaz de assim maluco, não? na de como está querendo, ela acaba dormindo a noite dentro do sofá, então, ah? Como você diz? Ela vem contar-me, então com satisfação. Então ela avisava-me que essa ideia solamente é começo. Ai, ai, ai, me avisava, Lynch, Lynch! tabur itu pamu itu bisa. Yes. Sa inang mi kerega ko bo. Eh, que vale a pena você andar seguir com outro? para um último pa malo com malo no outro. vou explicar me assim Usana, onde é eu? Eu não consigo me com de. Kiko? Você contrário na local como tu pensa. A boa como minha amiga de Lynch te me explicar me tudo o qual Lynch te contava. Anto não está contento? eu digo, dona Rob Lynch, ok? E onde correndo não estou preocupado, não tem que não tá vivendo. Produz-me Para não me encontrar duas horas nada, tá bom? Faça-me um favor. diga. prometo que Deus vai abrir música, vivo e morto na nome. Ele vive, ele digo para diante, tudo é fariseu, é farsante, né? Não está danhando esse nome. Mas não deu nem com direção. Do Chihuahua, só uma guitarra, como nem Aí era vivem, que tipo, é homem de dia, vai dormir um cama no hotel. Kiko? Kiko. Começa, a ah, mim que bom que vive aqui. Com a pai pedir para me pôr aí, e yapi, para me pôr aí, a pai com outro moe. Ansi, ah, que bom de respeito para mim, Glenn. こんにちは。ビビビ見てね見てね見てね見てねビビビビビビビ。Wah, mikir baik, ilmu itu mais, baik ini compromesso mais, Sim, anto ba mais, yabi? Ay, yung mais, Sige, bibili ko Mas eu eu não é dono rápido, não? Dinanimati ko tatraon to ko halik in hotel no. Ah, di oi se vai yawa. Paso na <laughs> sa isu bloka mo sa para keto. Engler, que siguro lim se kaba não como quero dormir de hotel anto ah, ko vivia. Ei, devi sabo no porjos, me dia que não me dá legal com want não que tu doce pia não. Ah, sim. Ei, ei, mai né, que não me dá porque ei, guarda, guarda. Engler, am que bela gaba. Guarda, guarda, guarda. Engler, que que sabe da missão chambão com linge, não, Pero lá gamba te la que um gosto mega. Paso mi sa bongbong ko puesto número dos, vivia no po ganami. Pero puesto número uno, no, como te veas con mi balin chiviri pa ji. <laughs> Como te veas Ah, matei? Sí, matei. Idem. Que <laughs> passa? Costa que não não come te fai na. Como tá lá que costa que tem banho e tem. Ah, Quer que tá? Banho não? Mi me está não? Que bala que costa que tem banho e tem. Ah. Demir aqui. Show como está, show acaba da minha chance bai. Ei, eh, Glenn. Anto que porque me sabe, papi. Ah. Bueno, a passa duche comita. É tá? Ah, Mireia, wara, wara, wara. Mireia, wara, não. Pasa duche comi. Mireia, não busca leva para bocu para trobe, Mireia. Apus de um fragle. Mireia, Mireia, Mireia, posta pas. Mireia, wara, Mireia. Mireia. Está plegado também. Mireia, mas tá boa. Ai, trobe, Mireia. Mireia, wara. Ei. Ah, me dá bem legal, você. Aqui botar o álbum manhã. Mireia, assim que botar bem legal, Mireia. Mireia. okay show tapata. Ay, great. Anto Glenn tapata tayo? Vivian ba, mire? Kibitari, pasang mas klikabog para trampar. Se você tem na relação com o cliente, corda, russa com dolente. É rápido a ganhar, pô. Ei, ela vai dormir de um hotel com o Vivian. Sim, quem abisame? Ele é amigo de Holly, é um hotel. Sim. A mí está um caliente, un frío, para ser muy porco, como también dormir de hotel com ele se está caliente, tu ronda. Inge, va, tiene se casa, por favor. Basta com a questão um pouco, bom? Mas por favor, basta. Natural, vamos se correr defender. Não quero defender nada, não quero defender nada. Quem que mirar meu papo com ele, quem que me contato, tem contato com ele, fujo porco, Pablo. Porque você está frustrado, hasta minha mamãe mesmo pode visitar minha mãe. A obisami, quem te sunga em que tu desconfiança aqui de mim? Quem? Os pionan. Olha quem é? O vigilador, não. Senão não dura muito para sair na claque, não tá? Não, ela me sinta mira. Ok. Gente, vamos explicar. Vida, então um espaço entre o nascimento e morto. Quando é um tipo espaço aí, vou pôr um roubo que eu estou passa. Costan malo e bom. Doce e amargado. Vou pôr um tempo de vida secura, envidia, ódio, criminalidade, ¿ah? desenganho. ¿ah? Ei, roubo, Cosma, porque até redaxe. Cosa non mi un minimo idea no, di chi carajo vota bene la piana di Geo, não não. no. Quella che mi scusavo. Se mi dava da maneira abo esta cana conta tu rende que te passa de casa entre nós dois, nós com na lanhama nós, maná com su seno blá. Mas é que sei que me, sei que me de hora com doce ainda não há, então nós se controbe. Então, mira que nada evitar de enfrentar esse não na cana conta de pleito. Ou mas ali como? com vergonha. Você não não bisa mire moen. Yang bapati aku suka por ate. Jo amu tamen não bisa mesko. Mire, yang papa pe yem ko chama onde moen ku sua família na prota na onde. A ver se que vou contar. Se que vou contar, mas né? mas tá outra coisa. Como vai no trabalho anterior a gente? Tá que é passa? Que interesse? Hã? Nunca vou apunta com a vaina trabalho, tá que é passa o dirigente porque está com a vaina anterior. Gente, contestar logo como apuntava kung abay na trabaho Bo, may sa tataya, babamira. Bo, abay bo. Você mira como está ganha? Hã? Você mira como está escorre nesse secreto para mim? Entendemos coisa aqui, Glenn. Você vai sair com tal palhaçada, hã? Cascone que é secreto. Até tem na hora que tem show, ele está em secreto, mas mira para que cascone, babo, bo? Mentira, mentira que vai. Não pode me insistir que não. Dá algo que provoca cabeça que tem, não? Você vai saber o bom que mentira, só tá bom que uma ameaça que tem. Igor Glenn, a casa você quer comparar? Hum? para acá pasa manera como si fuera mi también escoz cubo. Entonces tenemos cosas así, dal porque dal no dal, ¿va entender? Mas só me saco botar capaz. Vamos bestia com botar. Gente, vá. Também eu prometo que me nota quentes não que me donando botou tudo informação, não? Mas vale a pena minha promessa assim, tá entendendo? Mas um favor. Não perde o tempo, vai ter né? Não perde o tempo. Sim, um favor. Vai bom. Não tá pressionado, bom. Por um cosmic é para você se comida na altura que ainda está. Mas pede boa cooperação, bom queira cooperar. Well, ora que o curso passa, não culpa-me depois. Ok. E você não? Me não sabe quem bota referir, mas um curso me também sabe o que dá, o que botar acima dele, né? Que dá. Portanto, só na loca que não vim contar não? Não tem dúvida de loca que me tapa aqui, show. Ah, ué, uá, bom que dá para um caminho da bolsa. Bom? Gente, uá, bom que me deu nome disso um yapa assim, né? Liguei, anteiro. Gutum pinamos um a trabalho, aí vamos a um were-were na trabalho, e netamente de todo pouco nosso país conectado da ko magata sranga yosina Gutum trente tem aí uma santa peita, boco boco lega não cubo, lega não cubo, o quente cada vez de discussão de mim cubo que tem. Tô aqui não tô um xixi com saia vestida. Ah, seguro não. Ah, ah, bota mire. Minha menina não nunca ela dá minha caia não. Hum, mm, queremos. É eh, seguir para vai trazer logo que bura chestingue da bisabo, bota né, seguir para vai trazer. Mire que antes. Ah, gutu, hora que ele vinha na nossa trabalho, tá na fumar Llega contaba a minha un Onde un poco como mira puto não tem. Eh, Ei, otro outra En de fuma un mucho chiquito, no se engaña. Vamos lá, Nanta Não lo para ver cual o qual pisa. A ver, pisa. A bom. ver, Enio. Un coso me da mira, vamos va ir caminho de marica de ele, ¿Verdad? ter so, a es, si te sungo abu, nada. Pero por todo ah. ¿Te nervioso, show? A nervioso aquí, aqui, compadre. Mas abu? tá? Pero bueno, quiero atender. Ah? paso para preferir conservar un supuesto amistad con vosotros querido. em vez de bobar um matrimônio. Ei, botou um bobo bendicionado, sabe? Ei, não vai me contar o que é de comida, né? Digo, a menina não bobo não, você não hora, você explicar o linte, abrir o ovo, linte, menino que bobo vai treinar mais. Linte, o que caneta para bobo, vou não querer realizar. O que que porque pensar? Posso não convencer o poner Buhari saca gente, não, los toy papiro bobo. E de como tu um homem vingativo, rigoroso assim, né? Vou não conhecer perdão. también sábado. Ojalá nunca es supuesto buen amigo nango botín, no, no la acabo una calle, ¿verdad? Pasó de esta ¿vos te pensa que bota seguir trae. <laughs> Ay, ay, ay, viste mi ay, que un día lo voy a so un um no, Si no não enderou antes bobo, tá né? Me mirei, me te mirei que bota influência, a verdade. Que tal a influência, Amber? Mitad manera, mitad ahí, mitad queda sin equipo. Seguro. ¿Estás sin equipo con Semi? Seguro. ¿Qué pompa? Antes te un ángel equipando, un diablo equipando. bo angal guarda dor aqui, assim na bom no linchi bo tapa ta mira outro oh, por ta parece o homem com o minha influenciar influenciado bo ti um cada diabo cada banda um aqui banda um aqui banda bem aqui, então. Anta montanha, orei, como é feliz pareja com os dois daqui. Você quer que nós homens tem turcos igual? Hum? A foto gusta rancho babo mal para mim. Mas o botar é tipo de homem, não que tá música mostra bom machismo. hein? ¿ah? moer aqui, moer aí. Então, isso você entende em casa, tem que esconder tapa de vergonha para o que nada a mim. E me também te engano, não, para um dia, não me assim, algo malo, não, para não me contar por dia, sabe? Mas a mim não corpo, só me dá sem vergonha, mas não é bom. Então, danke Deus que deu nos casos, também tem segunda trama de minha casa. Mas se estava da contrário, então não estava de nada outro para mim assim, ai, ai, ai. Me está me sabe, foi machadinha, me está querendo me, me está tendo vou oferecer minha culpa para minha professora é trabalho demais, bieu que tem que existir no mundo. ah Então me engane e sai hora que, ah, vou lá para sobreviver. Bota tá que era só, bota tá que era que eu vou pôr suportar. Um biama tá assim. Um biama está tendo, Morto. Sim, não? Ah, vai, bom. Ok. Sim. Ambar, macho. Pero vai lhe dar um coço, vai ter macho? Passou ah, a ceia, a bom, of amigo Chiquinho, isso Ei, essa é, é um favor. Meu boquita foi minha vista, tá entendendo? Essa é um favor. Quita foi minha vista. Meu bobai. Meu bobai. Mas aqui baquere. Culo me tem gana de seguir pira bocara aqui dentro. Muito bom, que popa, vem bem, tá botando da frega aqui dentro. Nem sequer um babien, nem sequer um sunte, nem sequer um braça. Eu te quero água, riba dia de mim, Me digo que era só portar com a casa que se acabou. E mignon cosco mi possa bene, no? Tá di bai se cavoli, bai busca é e cosco la pedimi, anto bai trabo. Ma so mi ta tá não ayana, si quiere ti mucho más tanto ambiente. Linci. Si che conta? Dos. Che conta? Però tá, va explotar. <laughs> Quizás botira son. Pero bon preocupamo no linci. O seu regalo mesmo na caminda. Quizás le llega pareu pareu cubo. Halo. Eh, Gonda. é cobai. ¿Qué Não, ela vai mai Sim, depois de um perfil discuțion mai mei de lădiți de baita. Digo. Ah, ok, ok, ok. Não, ei, tem aqui outra coisa. Outra coisa que vai avisar-me de quando de quando rola e o gai que eu trago no hotel vai sentar e é, vai contar linche, a mim sa como, me diga contar linche a essa é coisa. Como lá, ei, o que me explicar aqui. Me te cana e é enano, me te quebra tur e gai que isso conho me te avisava isso. Como lá, cara, não, te conta que tá tranquilo, que que se quita? Não, com sério. Um outro coisa. Mas bem claro, quem te fariseu não, que eu tô contando linche que tu coisa. Entende? Segundo, a boca tá tranquila. Não, ah, que dá burro isso. É sistema comida vai pá, que coça aqui. Ah, não? Me para sabor no minuto. ele não tem conta de nada.